Yellow. Hi, Assalamualaikum. Okay, kali ini Osha nak share dengan korang cara buat chocolate cake menggunakan tiga bahan sangat mudah, sangat senang, sangat murah. <laughs> okay, as what you can see dalam gambar ni, Osha gunakan tiga paket besar chips small cookies. Kalau you boleh gunakan uh, 4 paket boleh, uh, 5 paket boleh ataupun you boleh gunakan juga uh, cookies yang lain. It's up to you, okay? So, ada juga full cream milk Dutch Lady Osha gunakan. Ada baking powder and uh, cocoa powder. Cocoa powder ni actually tak ada dalam bahan ni tapi I nak tambahkan rasa cocoa dalam my chocolate cake. So, the more you add cocoa, in your uh, cocoa powder in your cake so the more cocoa flavour lah ada dalam chocolate cake tu kan nama pun dah chocolate cake alright kita nak start okay first thing first kita kena kisarkan uh, cookies kita sehingga menjadi serbuk ataupun macam powder lah okay so like I said kalau you gunakan banyak cookies uh, banyaklah uh, tebal lagi lah jadi you punya cake nanti okay You boleh juga improvise gunakan Oreo cookies ataupun any cookies yang sedap-sedap. Okay, ini dia dah jadi serbuk. Chips semua tiga paket jadi banyak ni. Kemudian saya nak masukkan baking powder. Osha gunakan 4 gram baking powder. Sebab kita perlukan uh, serbuk penaik untuk menaikkan kek kita. Supaya dia tak padat sangat. Hmm, gaul, rata. Right. Lepas tu kita nak masukkan pula susu. okay masukkan susu. Gaulkan sahaja rata-rata sehingga sebati. Supaya susu tu mix together dengan uh, serbuk chips more tadi. Uh, yang bestnya kita gunakan cookies ni bukannya apa tau. Sebab cookies dia dah ada telur, dia dah ada uh, gula dia sendiri, dia dah ada tepung dia sendiri. So sebab tu saya cakap sangat-sangat senang, sangat mudah Ha, tiga bahan je. You tak payah guna fikir nak tambah telur lagi ke nak tambah tepung. Tak payah. Pakai cik semua cookies je. Ataupun any cookies yang ada dekat pasar tu. Pakai. Cuba. Ini Osha tambahkan uh, serbuk koko. Untuk tambahkan lagi flavour koko dalam my chocolate cake. Kalau nak tambah boleh. Tak nak tambah pun tak apa. Terpulang dengan uh, selera anda sendiri. Okay. Koko is optional lah. Gaul lagi sehingga adunan itu bersatu Boleh gaul guna sudu boleh, guna spatula boleh, guna mixer pun boleh terpulanglah dengan anda. Biarkan rata-rata sebati-sebati. Woi, bau dia sedap eh. Yep, ini acuan kuih yang dah pun saya greasekan siap-siap lagi dengan butter and baking paper. Tengok tekstur dia. Huh. Woohoo. And make sure ya, yeah, uh, you dah preheatkan your oven sebelum kita masukkan uh, kek kita. At least you preheat dia lah dalam I think 15 minutes. Make sure your oven panas dan uh, bakar kek kita menggunakan suhu 170 darjah Celsius selama 15 minit. Tada. Tiga bahan saja, chips more cookies, susu baking powder. There you go. Alright, don't forget to like, to subscribe, to share this video, spread the love, dan selamat mencuba. Bye!